अरे वो चाची इधर देखो ना क्यों चाचा जी क्या है क्या है अरे चाचा जी मत बोलो चौदह फरवरी का ये बताओ क्या चौदह फरवरी का क्या प्लान है अरे क्या क्या क्या बोले बहुत प्लान है किसका प्लान है चौदह फरवरी हाँ है ना हाँ? मेरे पास देख पांच छह बॉयफ्रेंड्स पांच छह डैडी हेलो तो गाइस तो गाइस इस वीडियो में गाइस अपन लोग ओमेगल पे सारी लड़की को प्रपोज करेंगे अपने चौदह फरवरी के लिए कोई लड़की को ढूंढेंगे वैसे पता है मिलेगी भी तो नहीं वो मिलेगी भी तो कोई बाहर कंट्री की मिलेगी और क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत हो सकती है क्योंकि तुम्हारे भाई ने जोश जोश में अपनी हेडफोन को उतार के यहाँ पे रखा हुआ था हाँ वीडियो में आप लोग को आगे दिख जाएगा तो गैस थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को फुल पे कर लेना जो कि म्यूट पे होगी तुम लोग की अगर म्यूट पे होगा तो जितने बंदे का म्यूट पे होगा तो लाइक मार देना जिनका नहीं होगा वो भी लाइक मारना ठीक है तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा तो ये सब काम हो गया ना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना तो तुम कर ही दोगे अच्छे बंदे हो तुम लोग जहाँ तक मेरे को लगता है हाँ, तुम लोग अच्छे आदमी हो यार you have boyfriend no I don't you are single yes I am can you propose me 14 फरवरी वैलेंटाइन कोई लड़की मिली हम्म, अभी तक तो अभी तक स्टार्ट किए हैं। अच्छा नए-नए हो अभी पे। हम्म अभी नए-नए मतलब तुम न्यू मालो पुराने नहीं हुए हो ना? ना। अ, तो तुम्हारा फायदा कितना तु नहीं है टाइम का बर्बादी है, ठीक है? इससे से जाओ हिला के दो बार सो जाओ। भले ही तुम कितना भले ही तुम इतने तो पतले हो, तुम इतने हो जाओगे पर देखो वही है फिगर मेंटेन रहेगा। अच्छा शादी हो गई तुम्हारी? ना, शादी कभी ना है। तुम्हारा हाँ भाई हम शादी शुदा आदमी है बच्चों बच्चे के बाप है लगते तो ना हो क्या क्या लगते है तुमको देखने से बताओ देखने से लगता है कि हाँ अभी टेंथ पास किए हो ट्वेल्थ के लिए आए हो अच्छा बहुत यंग लगते हैं क्या लगते तो हो वही यंग अभी मैं एट में हूँ कितना अच्छा बात है ना कोई ना क्लास में ना है क्लास में ना है का कोई क्लास में ना है कोई मतलब इंतजाम और क्या अच्छा लड़की का बात कर रहे हो इंतजाम बिल्कुल सही समझे इतनी इतनी छोटी छोटी लड़कियां है <laughs> अच्छा थैंक यू गाइस बेइज्जती guys hello <laughs> hello. uh, hi. Are you gay? No. Are you girl? No. Are you boy? No. no. I am a girl. Shut up. Shut oh, up. Shut up. You are a two years old girl. No. Hmm. How, how much year? Well, she is five years old. No. She just don't. Six. Are, six. okay. I'm seventy-four. 74. <laughs> no, I. Am. You are Elizabeth. No, no. How, how do you know? My name is Elisa. I am astrology. well, my name is Elisa. Um, and my name eh, is. Uh, and my, name is, and huh, sorry. my name is Mahira. Mahira. Mahira. So your what your name? What? So your face. Why you put put finger on your camera? <laughs> we don't show our face. It's Why? not eh. good. Really? it's, it's, it's, you laugh like a goat. I, I, I, I want to show face, you know. Okay, show me your face. we laugh like goat. Means. Come on, show your face. Means. Sorry, but no. It, uh, we are just Muslim. Uh, or what other reason? But. We are Muslim. We can't. you are I'm a Muslim Muslim. I am Yes. also Muslim Yeah, but um, Yeah, yeah, Allah Hafiz. um, you're from where? I am from India. Ah, I'm from Bangladesh. हम भी इन- हिंदी जानते हैं तुम हिंदी जानते हो तो मैं चूतिया काट रहे थे कब से <laughs> क्या मैं सुन सुना नहीं मेरा इंग्लिश का सड़ा हुआ इंग्लिश का टेस्ट ले रहे थे भाई ऐसा लग रहा है तुम्हें कंबल में बैठ के अपने पापा से छुप छुप के चला रही हो ऐसे भी तुमने ऐसे भी कहता तो? हाँ, ना बेटा तो मामा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है नहीं तुम लेकिन मेरे क्रश है कौन क्रश है बताओ मेरे क्रश के नाम है ओमर ओबा ओमर ऐसा लग रहा है साला मरा हुआ इंसान है हम इधर बैठे हैं देखो कितने अच्छे खासे हैं देखो अपना बॉडी ये देखो है है थोड़ा मोड़ा है वो एडजस्ट कर लेना वो शादी के बाद ज्यादा कर लेंगे ठीक है मेरा भाई है बॉडी हाँ उसकी भी भाई अच्छी है अच्छा, बोलो भाई भी बॉडी बिल्डर है बॉडी भी बिल्डर है हाँ, ज्यादा बॉडी है उसका हाँ वो तुमको पिट देगा तब लौका लौका लौका you know India I am crying हाँ you know India India yes I know it oh टेल बंदे मातरम शाहरुख खान ओ काका काका किरण सलमान खान ओ Oh oh, तुम तो भोसड़ी वाले इंडियन निकले बे yo nice hoodie nice cloth cloth jacket oh this black girl black girl is very good black yes yes yes you are what my your face like just your face same like my ex, you know. You are so cute. Like your ex? Yes. This this this purple or reddish reddish jacket is very ugly. Yes, uh, yes. Yes, you are very rude girl. You try to escape me. I not hear you. Eh, you have boyfriend and you have boyfriend? No, I don't. You are single. Yes, I am. Can you propose me? <laughs> 14 February okay. Valentine's. Where's my ring? Wait, I show you. Wait, I show you ring. Two minutes. Uh, which country you live? What? Which country? Country. Uh, which country? Uh, Paris. You are in Paris. You can oh my god, you have iPhone. Yes, why? Oh my god, you are very rich girl. No, no. We can found a, a very simple price for uh, this phone. Okay, I propose you, okay? I made one ring. Okay. Put your hand like this. Thank you. Oh, oh thank you. So oh my god. You use We're Instagram? Married. What did you say? You use Insta, Insta. I'm sorry, we have a uh, uh, connections problem, so I